siap orang pati <laughs> piye keadaannya lingkungan dia biasa ya iki sing masalah ya, sing marai pemikir aku rada rapati bener kan guru-guru lingkungannya dhewe ini apa isu apa meneh berhormat ordul wong sing canom sing metage sak karepe dhewe piye piye kene apa meneh wingi kan anak kita ilang Oh, ngene Yusri kuwi ta? Iya, ngene Yusri lah. Yusri iku jujuke isuk-isuk moro nyanggon aku. Ngomong jarene iki pitike ilang loro. Eh? Eh? Eh? Eh? angka uga. Adabmu lho, tolahmu lho, biayaan ra karo-karuan kowe ngono jebul baik. Nom-noman opo kowe iki? Opo to, Pak? Opo sing kleru teko aku? Kok ra enak omonganmu? Kowe kuwi lho. Opo nek kowe iki lho, Mat. Kowe iki cano gini ki wong tuwek sing nggak uga apa piye halus nyopo wong tuwek apa piye lho kelakuanmu demit jajal lungguh kene oh. aku aku salah opo aku ngurugeno opo nang sampeyan sik to kowe iki nom-noman nom-noman kaplak pisan Dene <laughs> sing dianggah nggo tata krama. Oh, karo sing tuwek ngene iki terus yo piye apa piye ngono. Nah, ngowahi contoh. sing nom-noman sak ngisorin iki oke. Oh, Pacakmu wis ora karu-karuan. Meluk jaman, Pak, jenenge saiki nek sampeyan arep njaluk dihormati kurang piye aku? Enek opo, enek masalah opo ning desa? Aku yo wayahe ngene yo melu ngene, enek wong kenduren yo melu. Sek kurang opo aku? Yo kurang. Yo ora kok njaluk piye-piye, Mat. Iki iki enek isu sing ora karu-karuan. Aku yo ora kok njaluk dihormati, tapi matamu iku lho. lingkungan kaya ngene kabeh munduk-munduk war kowe war warwel jalukanmu piye lah aku terpengaruh kanca-kancaku minum-minuman ku kuwi lah aku saiki piye mana zamane kaya ngene lho aku wis nek sampean njaluk dihormati karepe piye teh omongno teh kowe iki RT karepe ngene lho iki mau isuk mau aku diparani Yusri ngene saiki tak omongi ya isuk mau Yusri kuwi golek aku pitike ilang loro Yo. se sampean ngomong ngono kuwi kok ning ngarepku ngono kuwi secara tidak langsung nuduh aku lha tra iya mergane nyapa nom-nomane ning kene sing kena dienggo sawang iki petakilane sing ora bener ya gur kowe dhewe wis ora hormati wong tua juga dianggap unggo pacaan koyo preman kelakuan raka karuan mendeman ora isin kowe iki ngono gue terus ngono lo Juro kayak PRT? Ya. Kelakuan orang bener, pacakanmu ki kaya preman. kowe dideni cah nom-noman kene. Kudune malah kuwi kanggo kesempatan noto bocah kene, ngono lho. Aja malah ngewahi tuntut sing ora tau bener ae. Numpak motor blayar-blayar turu rakan. Ben roh yusrine kuwi engke lho, kuwi sulingkungan sing kudu dilurusne. Piye? Nah, Perkara pitik mau sik kuwi. Kok kowe iso pitik loro ilang. Saiki nek trai kowe bener-bener ora njupuk. Golek ana malinge. Cekelen. Nek terah pikiranmu negatif, nang aku kabeh tak gelekane sapa sing jupuk titik hmm. kuwi yo titike yo istrine ilang piro ilang loro ilang loro kuwi sing nyolong aku sing nyolong iki lho iki kok iso malah kowe iki piye to Gus piye to critane piye iki jeneng bener piye iki iki kon ngomong aku ora iso aku trimo beres trimo beres piye maksude piye to Gus lha iki wong tuwek panutan kok iso malah kaya ngono kuwi piye Sik sik sik sik. Udu aku iki. aku Agus sijine. Hmm. Ponakane Agus sing nyolong titik. Terus aku sing ngedolno. Lha mau ngedol nyandi? Nang selepan. Payu piro? Payu 32. Kek wong gua apa? Ngini. Astagfirullah. Duh, duh. Lah piye? Rong dina orang mimik. Astagfirullah. Kek tuku apa kuwi? mimi apa kuwi? hanya putih. Alah, sing mari mendem-mendem kae. Iya. Astagfirullah. Dul, dul. Wingi tuwek lho. Ya. Tak omongi, tak dudoi. Nek liwat numpak motor, contone ora usah blayer Alon-alon utawa luwih apik dituntun, gek monggo, Pak. Utawa nyuwun pangapunten, nyuwun sewu. Ora gur war war war war war war war. war. ratane mbahmu opo piye? Oh. Intine sampean iki njaluk dihormati ngono. Ya sakmesti ya mesti wong tuwek kok. Lah wong grup durang dorongan nek njaluk dihormati. Hmm. Nek pengen dihormati. Kae lho. Munggah cakak bendera. Bocah cilik, bocah gedhe kae wong sak desa iki. Hormat kowe-kowe kabeh. Si si si iki piye iki piye iki. munggah cagak gendera kono. Amber ben dihormati, ora kutok sing hormati. Omonganmu kok empuk kaya roti. Ya jawab ana contone aja. Lah ayo tak nek contoh. Piye piye sik piye. Wingko titanono, nek trek lanang tenan. Ayo. Ayo. Iya. ini loh, pengen itu mas. Ya. Ini. Nanti bilang. Yo, ini pemuda zaman saiki yo. Yo,